Yes iya, dulu lah Wait a minute. Who are iya. you? Oke, okay, aja langsung. Wah anjir gue lupa ya. What? Astaga. gue beli guys sumpah oke aku mau mau, mau beli aw awp tadi yang dia lupa bu Kemudian aja di dong jangan jawab iya nope nope nah, tangan gue berantaran lagi cari magnum oh ini matinya sini kenal nih kenal datang datang kita oke eh, ini orang-orang gigi semua udah dia aja ini benar nih kan sini ini terus di di di B ya di B iya. oh, anak anjing lihat anak anjing ya iyalah gua yang bius nggak ngekill Gue nggak ngekill tapi ngebius aja pakai pakai sniper lah ini enak eh jangan lah oke oke oke Nah, ini dulu kita kita begini ngebas tuh biasa kado kita gitu, guys ya be be rame beberannya bebek sini ini biar mantap Wait a minute. Who are you? uh gua ada dong namanya hebat Mama semuanya ada eh semuanya ada ya kan kita tuh menang ini pangkat dong oke okay. Uh, dapat dapat senjata gua <laughs> MVP dapat senjata mantap mantap mantap gokil bos a few moments later ah rame ya cok itu gua nggak dapet nah. <laughs> di nuke guys eh di nuke ini yang yang gua kena headset sama lu yang dulu ya kan yang dulu yang dulu iya nih eh, kita main AWM guys kita main AWM eh duitnya masih dikit ya di nuke salah nih orang ini makin mas makanya makin desert table tuh meninggal langsung salah ini ya satu buat masih buat semua ini mah belum aku ngamuk ngamuk ngamuk ngamuk meninggal meninggal ya ya udah ada lemes ya bukan bukan kayak buat buat ini ya anjir buat buat ml nope nope nope nope nope <laughs> jadi jawaban gua <laughs> ini jawaban gua sih <laughs> masih jagoan Oke, ini udah langsung udah dapet iniannya guys langsung aja oke okay. oke okay. oke okay. ini ini anak anjing lihat anak anak anjing itu itu itu ya ya ya Woi, woi rame rame rame, sumpah ikan ikan gua rame banget. Run. lu. Pinter mainnya oke oke men sabar gila gila gila gila segini nggak ada otak segini itu loh iya kita bisa buka jual tanah gitu. jual tanah jual tanah anjing buat sertifikat tanah bapak <laughs> sertifikat tanah bapak sis sepuluh sepin aja ini tiga ratus ribu buat ngewarteg gua Ya? iya bayangin. eh coba coba kita lihat eh menang menang lah kita musuhnya darahnya menang enggak nggak dibuka kalau dia yang goblok sih skin doang tapi ini goblok baru jadi ini tembus mantap mantap iya, iya, iya dia keren loh sumpah teminya Oke. Okay. Tadi Tadi dapat satu guys. 我乱。 bubuk makin mikir Oke oke. Aduh, kaget banget gitu. sendiri ya? Iya, punya sendiri. Di atas awas kok Meninggal. Meninggal. Coba kita lihat. Kita lihat nih Bang Bang Muhammad Weldin. Satu satu satu itu. Satu ya. <laughs> jangan berharap banyak anjir. Oke oke, buat buat judul buat judul oke mantap mantap. Eh, oke. Oke oke. Oh, ini <laughs> baru gue ini beda ini ini bakit bangset panik anjir ah, lah udah eh aku nggak bisa ini nyari musuhnya cowok ya Allah gue nyari astaga gue nyari musuhnya pakai sniper idiot banget bro pakai shotgun loh. shotgun orang aja bang gue pakai oke game Woi, Pagganuan yun. Masaya rin yung bakanan. Nope. Uầy Đây má ai Uầy ăn Đó không luôn Đó không luôn Vậy bạn đừng có đâu Nani? Omae wa mou shindeiru. Allah, ini Allah. Ya. Bisa cuma ini tempatnya. Pala sih. Okay pakai senjata raker oke okay. oke ah oke okay. sniper gitu aja emang gak pro <laughs> emang gak pro ya mau diapain lagi guys gak pro kan ini gak pro ah, ya jadi nggak ada ah nggak apa ya Gila, Anjing temanku pada mati semua di sini. Okay. Surprise, motherfucker. Woi, woi, woi, sabar, sabar. Tremor, tremor. Woi, sabar. Oh, udah ada pada semua. Yes ya cari tinggal tinggal di mana anjing ah, kaget kamu set kaget gua kaget gua bro ayo dong Gue aja menang, cok. Gue demi apapun gue sumpah kaget gue anjir dia mau bikin magnum. Aduh. Okay. Okay. Okay. Okay. Enak nih main pakai senjata yang ada peredam soalnya enak. Oh meninggal anjir. Oh ya ya ya ya. ya. Weh, aduh. para ver. Ay, ay, ay, ay. Mening, woi, lah anjing sampain gua. Mati. Satu, di mana? Nih, nih, di, di, di mana nih? Di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Oh, ini ya kayak tolong gitu ya gitu hijau ada tuh anjing bagi pun oh ya parah nih parah anjing itu apa tuh menang ya disampaikan disampaikan oh, <laughs> Ya udahlah makin senjatain aja nih oke oke ayo dong ayo dong Lu <laughs> anjing ada yang langsung barbar lu sumpah. Ada otak

anjing lihat anak anjing gitu contoh kan. contoh anak anjing tapi udah udah ngeles loh darahnya anjing eh anjing sejak itu nggak pun gitu. Oh suara kak, cok. Suara kak. oh, oh, oh, oh Menang sih ini mah menang ya udahlah ya kan nggak usah dia Pakai AWP kali ya, eh jangan dah Kita memperdulikan kemenangan guys nggak usah nggak usah ada kata beli eh beli beli ini beli itu dia bener sih beli ini beli gua kalau maksudnya dia makan beli gitu. ini tempatnya jadi mana sih pokoknya nih patokannya ini loh sumpah coba dok ini gitu dia itu bohong bos bohong pakai bohong anjing ini bagus di markas dia di markas masih di markas iya gila memang tuh dua orang meninggal meninggal meninggal nanti meninggal nanti ya allah lu sih barbar ya mati dua-duanya lu oh meninggal emang tuh yang yang yang pakai PP animo pastinya jago gitu gak tahu kenapa pakai pakai PP animo gue nanti pakai PP animo aja kali ya nggak tahu kamu tuh oh, Oke. Oke, oke. oke ya.

Yes. surprise, motherfucker. Meninggal. NANI?! Udahlah sampai sini aja ya game CSGO Oke okay. again see you next time.